Ну да. Все время там вообще бусы не ходят. парам парам парам парам парам Куда еще парам парам парам парам Thank you. здоровье. Ну, каждый У меня же был, мам, помнишь, кашель у меня был? Так, видно. Сейчас отойдут люди и будет видно сам, панораму, саму вот эту. Тоже на камеру На камеру ставишь. А ну да, видно? Мне страшно будет, дай мне руку. видно? Давай не бойся, что ты. Значить, пасовище, гора називається Воловиця. Тут ми бачимо гора ліха п'яка, вона гола така, колись сказали ліха сонце пічет, тобто така лиса гора. Далі гора Хрестова. Значить, Там є хрест, під яким похований старожил міста Кременця Бопре. Ми знаходимося з вами на горі, як називається, Бона або Замкова гора. Замкова. І ось тепер ми бачимо всю панораму. Фактично все місто сховане в ямі. І колись таку назву дав е, цар Росії Е, значить, Микола І, який в'їжджав з боку Тернополя, звідки ми з вами в'їжджаємо. Він сказав, це город брошений в яму. Значить, Так, відходжу. Відходжу. Не переживайте. І це, е, і фактично це одна із нас. Друга назва Кременець називають Волинськими Афінами. Чому? Тому що в Кременці був і є високий освітній рівень. І прообразом цього високого рівня є оцей величезний комплекс. Бачите, я вам казав, що їхні тільки 10 років. Оцей оцілий комплекс. Центральний собор це Преображенський собор, собор Преображення Господнівський імператорський університет святого Володимира, теперішній університет Шевченка. І поряд із цим навчальним закладом виїздом в Київ був перевезений повністю ботанічний сад цього навчального закладу. І теперішній ботанічний сад академіка Фоміна не що інакше, як Кременецький ботанічний сад. Значить, І такий приклад пальма, яка була вивезена звідти, декілька століть привикала до клімату Києва для того, щоб зацвісти. У нас певний мікроклімат між горами, тут захищеність, тут тепло і власне тут більш комфортабельно. Засновники Кременецького ботанічного саду Діонісій Міклер і Вілібальд Без. Одеси. Значить, ну. Вони не є значить, наші жителі, вони сюди приїхали, їм настільки сподобалась ну, ну, природа міста Кременця, що один із них похований в місті Кременці на монастирському цвинтарі. Ну, Це був дуже потужний навчальний заклад. Костелу Святої Катерини у місті Санкт-Петербурзі. Якщо ви будете, можете подивитися, він побудований по проекту Жанна Тома Детомона. Далі ми бачимо Туницьку церкву. Микола Іванович Теодорович, який написав історію міста Кремінця, писав, що на початку ХХ століття в Кремінці було до 70 діючих храмів. І був такий період, що в Києві було 4 монастирі, в Кременці було 6 монастирів. В Києві жило 10 тисяч, в нас жило 20 тисяч. Ну, але так історія розпорядилася, що Київ столиця України, ну а Кременець залишився таким от е, провінційним містом, де така от аура, власне, Волинські Афіни, ну і Волинська Швейцарія, тому що ви бачите, яка да, краса. Гарно. Яка краса. Чому не взяв не зміг взяти хан Батий цей замок? Тому що оцих насаджень сослен колись не було. Вони насаджені е, значить, перед війною в 1939 році. Гора була абсолютно гола. Він підійшов сюди в грудні 40-го е, року. Вода була залита водою, була ковзанка. Тобто ні люди, ні коні вверх піднятися не могли. Вони чекали, коли привезуть машини, які кидають каміння. Якщо камінь кинути знизу, де ми з вами були, і долітає він доверху, він ніякої значить, шкоди замковим стінам надати не міг. І, власне, ні хан Батий. Після нього. А можно пойти помнить походить? Вот. Не, я хочу туда идти. От, Може станьте тут, бо там е, буде гаряче. А з цього боку ми бачимо ще одну панораму. Тобто я вас не обманув, коли казав, що це оглядова така площадка, ми обійшли і все абсолютно кругом бачимо. Кременець і околиці. В одному місці Кременець виходить на рівне місце. І, власне, в ту сторону, якщо їхати праворуч за горою, е, ми поїдемо на Дубно, Рівне, Київ. Якщо ми поїдемо ліворуч, ми поїдемо на Почаїв, озеро Святої Анни, де ми завтра будемо. Ну і власне е, там йде межа Кременецького і Дубнівського районів. Ми бачимо храми, Богоявленський монастир, цей комплекс. Ми туди з вами заходили. так? Далі ми бачимо Чеснохреську церкву, така от синя. значить вона. Це, до речі, третя Чеснохреська церква. Перша Чеснохреська церква була на козацькому кладовищі. Але туди було важко підійматися, і жителі Кременця почали просити владу перенести її в інше місце. Її перенесли, побудували нову на цьому місці. Друга церква було неякісне дерево, і вона зігнила. Її розібрали і побудували третю церкву. Вона побудована в так званому національному або шатровому стилі. Ця церквушка це українська також православна церква Київського патріархату. А ще далі є е, такого жовтого кольору, капличка праведної Анни. Нею опікується е, значить, монахині жіночого монастиря. Гора називається Дівочі скелі, остання комплекс. Ця гора називається Чернеча. Колись був Чернечий монастир. А будівля це да, це храм. Значить, в одному із цей район називається Переліски. Микола Іванович Теодоров зона, тому що дуже багато святинь, і в нас такого не було, щоб якийсь такий грім значить, щоб людей побив чи там такі природні катаклізми, які робили людям добро. Практично ні. От я з 56-го року народження живу, тут не пам'ятаю такого. Ну, буває таке. Значить, Так, тепер давайте підійдемо ще в одне місце і закругляємо. глубочайший, такой да, по стенкам он... камнем выложен, и трава так сбоку растет, и такой пушистый Пошли лучше сильнее. Пошли. Пошли. Ну да. Ну, наверное, есть же какие-то его. Тут здесь экологический район. Можно было нарвать, там Надо ну, было. А наши еще идут? Нет, наши идут или не идут. Не видно. Наши бабушкин стоят. Ну, бабушкин стоят. Немного. Друша, сейчас приедем. Пойдете ли до конца? Мы долго вас будем...